weather forecast yentebe yakera ku mukyana agamba nti enkuba egenda kutonya nga erimu nekubwatuka teri era ebireba bikulaga gyebigenda okujja bisanga enkuba human being katonda takulangayo kyuma n'omuzungu kimukulaga agenda okutta mubeera mwenna nagaba enkumbi eh. omutwalo gumu mukasa eh. naye obu lusaabuweza ah. naye nga omutwalo gumu mukasa bagifuna ah. nesaabuweza human being niye nga buli yagifuna yagamba tikiwedde osaba okonale mulwaliro ogize that is a human being era nze mbagamba tibuli lwolaba omulwadde gwe baza okulambula mu ddwali aba agenda kuwona omulwadde gwe baga nti agenda kufa hmm. abamulisinkanawaatikikubulire eh, mirundi gwobadde omanyi ewaffe mhm. yafudde owiza n'obutaziika eh, ate awo baffere bebakolawo abadde muganda wange nga mubanja sente zange biki abafere ate bebaziika bebesiba mu nyimbe nawulira emboozi eri awo mm-hmm. nalyoka agigattagatta nabafera <laughs> kakati nkugamba eh. nti nawandika akatabo kange negamba mm. nti bobi waini museveni ogwogundi kalugira amuyamba nnyo obutamenya mateeka ga byakulonda mm. n'abaserikale bakuba bobi waini museveni yayingirawo nekitongole nakyo kitakomandi naleta mutabani we eh, baali bagala bakube bobi wayini bamutte kigende ku muhoozi kandi nembawandikira nembagamba hmm. ti nalification bwe mba mukazanyiramu is possible hmm. nabagamba let me conclude my submission with a reminder to those who are violating the laws as directed by the electoral commission mm. the 2021 elections is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to nullification. Some people think that no Ugandan judge can make such a radical decision. However, we should observe the following. Mm. Olabye aba manisi olwaleero. Yes. Babijjemu. Bawandiisi mbwa elections abo bwayineza mbabazi. Nze mbadde mbyogera. Eh. Nti akalulu ka mbabazi mbabazi bwe yawaaba. Yes. Aba abalamuzi baanalifayinga okulonda kwa Museveni nga tebamubuulidde. Baamugamba. temuddangamu kutegeka kalulu ngaensonga zino kumi temuzitadde munkola era emyaka ebiri nga mugenda mukomangawo atunejeno wammwe natubulira nti muzitadde munkola wiki mini zebali bakutegeeza nti kali kemwategeka nga zino teziriimu kaali kafu naye bakyogera mu ngeri ndala kakati nembagamba nekiwandikano nembagamba tikana akalulu kayina minzaani eyamaanyi nti bwe baba bagenda okugolola ebigezo abasomesa babayita ne babagamba nti omwana bwabanga kino akyogeddebwa ddebwa kamuwa akabonero akimanyi naye ebigambo byakozeeki kakati kuno okulonda kulina benchi marks zebatuwa ekumikati baabalamuzi tobabulya ekirala kyonna okumanya abalamuzi baalifuuminga bakuga nti nedda tokyetaaga kutwala bujulizi mu kooti aleete ekiwandiiko eyalaba nga babba Hmm. tomutwala mu kooti hmm. ah, ah, luli wali olina omutwala tushede avidavi kakati rifomu ziga no kakati waliwo tv eya nbs eyaluguddemu yefuula etale e, center era wano bakugambye ntinobagambe eh, mhm, tubuulire ddala kituufu nbs yabamafiya kubanti nbs kyeyakola era ababbi mbamanya bamafiya hmm. bayagala balirewo sente kakati bwe kyebakola ekibi abo bakaliisa bajuniya tebabawa mm. kaliisa tekimanyi nti ali mukiiti bobi waine ebaluwa gyeyawandiise abaana abaali muli kaliisa teyabawa ku sente nebatunda ebyama ewa bobi waine mm. isinbigitwabo yokanot eh, eh, kubanga that facility was not given to another media eyokagwe bagiwa t organizing etale center is irigo kubanga kigandibwa omuvumbagire nze manyi eyayisaamu sente mumanyi oyo mumanyioyo mumanyi yobuli wali sente ezamawulire yazirya abala natufuula embwa tinzengene mbakolere nabagamba nti ekisooka omusango guno ekigubiriza omuzibu ennyo mm. the judiciary in uganda has seen the benefits of being mm. credible mm -hmm. those who have stood by the people have been rewarded by international jobs while those who do not have lost opportunities kakati tunuliakavumasibaviation anti erinnya lye teriyita mu palament kakati ate ye yalina akitingi teyabulya nibamutegeera nti oyoloyolist kadaga bwomwepankako noolanya kadaga akuba olanya bamanyi nti onagera kubeera labastamu onooranya eh. talina mukyajja kuyogera mm. era ekyekatisaggwe olaba abe naalemu nga bamwesimbyeko webati bamukoledde is gontu lose kuba uganda is want independent ki eh, kakati abalamuzi bano bagamba nkolera ggulu oba ku nsi mm. nekibagamba bifo mm. nga muli mukalulu nembaga nti kanakatabo nakawandika ddi nembaga nti bwekazanyiremu babbalamu offered by Tamale Minuti at Kabalagala, completed at 3.30 p.m. Saturday 19th December 2020. Tuwe tukenda kulo ndanti. Nga kumi na nye, januari. Januari. Mm. Naka wandikati December. Nibuga mkaza njitemu. Nimba gamba, echokubi. The judges retire with their benefits, meaning that they have no need to work in the shadows of the big brother. Aba na mzimu wa sent. Yes. Mbomu na mzimu. omusala gwali tayalinga nagwo paka lwalifa kagatbekyakwagalakoagusala bo bitandiekiwedde kubanga talina kyakolakitalina kyakwetagako mm. ekyokusatu nembagamba nti e, tetulwana nabo biwaini tulwana naamerika kakati abaamerika kyebakoze gwe buli abantu bano boogera mm-hmm. nabagamba nti bagenda batya mu kooti bobiwaini agenda mukooti nabaga nti mujama je kunyumba yange nebulaga agenda okwogerera gavumenti anti babasalya amagezi abamerika bakugamba ate amerika kasitayogera europe yonange emaze kuba echina temwagala kubeerayo hmm. kakati baba amerika bakugamba n'abazungu nti abantu bonna abali mu gavumenti abamaanyi batresinga abaana baabwe nebalira tibuzi baabwe babakomyawo wanobabadipotinga e, babakomyawo eh. balinda deportation order nukundi agisigning baiden akawuntira bwe zonna bazikwatirayo uh-huh. kakati bano batya okwogera gwogera nolowooza nti omuzungu <laughs> gwakugamba nti tojja kulinnya waffe ettaka nonaalijjawa omuzungu yasiba ensi n'okutredinga e ne kampuni endala yonna bwebwerobayabungezi obayawa totredinga nayo eyo statement omuzungu gyaga nti mbataddeko sanctions twavaani is not easy bobera mu uganda obangali mukomera yes kakati abo abazungu bagezi abalamuzi bano bati balinayo byabwe balinayo okubalagira nti aa okukivunika bwe muti nokufiirwa ebiri mu amerika nebungereza naye bino byonna nga mbibagamba akatu tekanakolaki nali maze okukategeera nembagaa nti omusango gwemuzanyiramu museveni mumwononera akaluluke nga binoonya kubba byeyuziza tisaati bikoze bityambwe atumye sente nga tebimanyi nti museveni is protecting his victory kakati negamba nti ekyokusatu nti eh, eh, museveni cannot seek another election and this must be his last love mm. therefore people are positioning themselves of post museveni era ugandans should also take a note of the president like what has happened in kenya and malawi mm -hmm. emalawi tebakayiwa ekenya tebakayiwa kakati eŋombe ekwate omwami ereka omukopi ku kyana bano tebakayiwa ezo fakita nazibaga nti bano naye ekiyambye gavumenti ti bobi waini waabwe basoose ne bamukola ekintuolidde basoose ne bamukola ekintu ah, bwekiti eh. hmm. bobi waini bamututaddeko nti kabaka yekka wabaganda nga be bamuleeta hmm. kakati hmm. togenda kufunayo looya muganda amwetekako bisinesi zifa walabekola oyo wamanyi nerikwagwe yadduse osigaddeyosegonaati kyenkubuulira nti abuyosinyenkubuulira walabye eyo looyo omutuufu kigenda kufuuka kisango sango kubuuliridde wanoyagenda okubawo mawu namukuba ebigwe namulemerako kati bwe kiba kikoze kigenda kufuuka kisango sango nze kyeneeraliikiridde nti bayinza okukisala mu bbiri abiri mukaagagwina tayimu ogwakatolubwama nagunogulina tayimu nti gulina okusalibwa bateekako gundi gulina tayimu gulina okusalibwa watubeerewo okulayira naki tayimu limiti era bajogerako wa mm. byonna nabibateeramu ne mm. munaye nze mbakolera bagambo ninakolera bwerere bino byonna nabibateramu mbakoledde omule naye najinze nnyo nnyo singa tebampa sente zange mwezi gumu ngendakolawo akatiisa mukewuni havu siri gundi kuba nakitegedde nti o thisant me to suffe mbakolere bwerere atalina bageti tewali mafuta teri kyemotoka yaabwe nina emotoka ezange egundi bonna abanwanyisa banwanyisaati bababbiramu naye how do you politics is for allies tobula aba upc bakyalemeddewo wali balya tuyinza kubeerawo eno yabajoozi egenda namuseveni enegenda namuseveni tosobola kulaninga batugamba mu byobufuzi nti one of the reasons why i should support something must be a good a selfish reason nina okuba nga ekintu nkiryamu naye katugwe tokiryamu buliwo wandiriddeonti nagana obujozi nti nzo nzije kuba spokesperson bwa president ontwale muki mukayoola mm. mi kanekagamba naye nkakubenyondo omuntu egenda okuwenyeko ono mutani wakajiji naŋama musimanyi mirundi ajja mumidia centa nze jje nonfuuka epalatuni kamanda ebitibwa no bimalayo dda era sobola kukola muanti nkugambye kikigwa mu kino nti nabawulidde nga boogera nti oyo omusajja mumumwa sente agenda kukola bibi tajja kuddamutokolera ndi mbwaya mwamayi hantingido muwiiki mumwezi gumu nga sente zetemutadde ku akawunti mujja kulaba kyengendo obakola kuba kati nategedde this is not friendship is advantage eh, eh, ntinjakubeera bwentyongambakwewalinkugambye ah, hmm. nti byonna byabwe mu uganda timulimu opposition kana akatabo nakawandika nkugambye nawandika ku nupu nenkugamba nupu kibiina kyenaaleemu anti bamuleta muwe ndyalimu naye nabalemerera naye kankubuuze mbwa teyerabira yajoola bobe bebase kati omanyi kyebavudde bakubira mugandawo muganda hmm. bobwene bweyayimiriddewo tebamukubye sereko teyamukubye lwaki bategedde nti bobi wine namala ye tajja kgenda mukibiina tugenda kimujjako ne muganda wetu mulemeso kigendamu era bobwene abadde ayina ddiiru naye yosomanyi nku nyingi hmm. nti nku nyingi aveeyo muwada hmm. muwada bobi wine baddemu muwada kati bwatagula kizimbe kinene mukampala nobo sente zibamuyiyinza kuvaayo eh? muwadde yagambye nawe mubutambi bwange ngaayogera eh, eh. ti ne kadi bajinguza bukuza miliyoni kikumi muatano natunda ttaka lyange kati toyinza kumuaveeyo mbu bobi wayindi bademu kati abenaali mubalina okuyira anti ono yabewagulako kati banambuzi batabuse kusola banambuzi nolaba segona nolaba mpuuga nolaba eyo tiimu yabwerubonolaba segona tebabalonze kubwa minisita abo benjogedda eh? onamusebe tabawadde baminisita pozigamba kanze bukanze eyo tiimu bobi waini ye yakoledde bwerere segona bajamuwa abo mpuuga bamuwe pulezidenti gana bakoze omulimu si nakugamba baabwe yo. Na nakugamba i have explained that the mafia wing of the raiders who identify nashad and the Bobby wine want museveni in power this is because they have heavily invested in uganda unlike members of the youth wing who are full of arrogance and think they can use money to impose what succeeded Museveni. The elders have thoroughly analyzed the domestic and international trends. They wrote a situation of spending the re rest of their lives in exile or in jail. Therefore, they came up with the two measures. Mm-hmm. Bamafia basajja abakulu baatuula wansi ne babala ekintu kyabwe ne baga nti tulina okukola entegeka e, nga museveni alemera mu buyinza naye nga tumunafuyiza ekyokubiri ne batunulira abantu babiri afende muhoozi ne lwabwogo hmm. bagenda okutunira lwabwogo ngaabasinga hmm. lwabwogo yafuga amawulire gonna hmm. lwabwogo simanyi ayina simanyi gundi bagiyita batya sipiritmugroupu ayina bwagiyita yatambulanga n'amakuti yagasente mu byalo lwabwogo yali awandiise n'ekitabo ekikusainga sezaala lwabwogo nga buli lwamanda ize risiki teeka ezi natandikwawe okuwandika story how the, i forward museveni's daughter ngaalinga nti famiry yabwe yalina sente naki hmm. separating from these people natewandika okuleeta abamonita bwabawa ebifo mu palamenti ewange naleetayo nalyokaagawa kunze ensubi gyeyakola gyagenda okwevuma mu nsi kulumba byange ebyange tebirumbibwa kuba tebiyimirira nange sibirina bimukubye olukuba bimukubye olukuba bimukubye olukuba ate eh, eh, eh, toli muzanyo ate singa ali mukazi ebyo ebintu byange bizanyirwako omukazi byali byakumusobi yako ngendakusokakuwumulamu katono tugenda kukomaona amaloboozi agabakulu balinga bakuula ebintu mu mitima wano tamale mu politics tuvuddeyo eh. naye akati mugenda ah, ah, eh, eh, tumalize wano tugende tuwumule nti abasajja bano mm. babala abasajja bakulu mm. kati kyebasalawo ebintu bibiri uh-huh. tugete political weakering o a novice politician mm. to take a charge of the opposition as the prepared final elderly and peaceful museveni succession that gives them an opportunity to stay and die in uganda this is why bayagala ewikiringi kati babwaini akwatayo kyobala nti babasaza amagezi nuupu owa nuupu yafuse independent e, ewe lwa buganda ffe ne bamututeekako wano nti waffe nti wawano mm. gundi bobi waini bamuwa biliyoni 58 kubanoonyeza bantu bmp lolo ye yali yakubanoonyeza bantu mm-hmm. nze nkugamba nti kyagulanyi yali rehabilitated bamufunya constituense gyalina okubeeramu ono omusajja wa nrm yali tajja kuvaayo eh, nga bwepulaninge nebamulihabilitatinga nagenda erubaga nebamukatta mukabobwaini waggwanga eh, bani abaleratibu be mugavumenti ava kukyalo ki ruhama si ruhama java era ntuabamugwako bugwi bobiwaine kubala balaba ngakakati nga teyalaba muganda ekyo nga temukyogera lwaki mubala bonna ti abasajja bano babala hmm? sabasajja kabaka agenda okujja nga bakuga nti ayina eh, omwana ewabya nyima hatthisman sayuse him in future naye ddala kitufu omwana tinkubuulira these people have time they are intelligent they identify people nze mbalemye nze kamu byonna eh. nze kubalemye okutegeera kakati notera nti bobi wine bamutwala ne bamukebera n'omusaayi bukedde nekuba omusaayi gwa bobi wine mulamu bobi wine bamugye mu ghetto ne bamugamba nti kakati poliisi emuhayalinze rehabilitating eki who was behind all this rehabilitation process bobi wayini ne bamugana okuyimba naye nga sente bazimuwa ekiro nga museveni tamanyi bobi wayini nabagaa nti ekibiina kya bobi wayini kibiina kyenaalemwava nuuku nayeate omusajja juzi yetonda naye ngaekibinanti nga museveni eh, ah, ah, ah, ategedde ekibiina ekyo lugunda yabikulira kyeyamaani waabyo yamanya musega bobi wayini yakibbawo atya katusoke tuwumulemu tukomewo neprogramyatamala <laughs> emirundi era nga kakati tukomyewo ebyobufuzi tuvuddeyokko gazana balekera omwana wuyo mwali <laughs> kakatitugenda kudda ne bana bakuula ebintu tugenda kuteekako ku ddoboozi kubakuula eh, ebintu tubaagala then njagala musindika emesaowulidde bwagamba abasawo bendaabo basawo bendala Mr. Tamari, Milun was using for a spy on us. Because first I thought it was a phone, but maybe there is a, we have another kind of thing But I even up today. I, I contracted somebody to try and explain how this is done. I haven't succeeded. up But now, Mr. Dr. Wawuya, you told me of a colleague who can omuwulidde wawulya kati agenda kutema okibulemulaga agenda Be very this kind of challenge we have as we try to rebuild this kind of business, which almost everybody has deserted because of one single man who claims to be very strong, Tamale Miyoni. So, if that is the case, and you have the will, I waited to hear from you and maybe give some guidelines on how some, some stuff can be done. Uh, maybe for, um, first and foremost, I was looking at, I was, say I was kind of looking at how we can juggle in some of the things, the packaging especially, and then um, packaging the main challenging thing why i needed your older team first of all to work with mm. team is i don't know exactly how we can maybe i can say i'm trying to understand what you're saying you you're talking about the connection how it starts it is processed mm, covertly engaged the final destination. Is it what you're trying? Exactly. Exactly. Because now look, if I have my patient, whom I'm sure is not going to make it, then, okay, it has been expected. Of course, that ex expertise, um, every surgeon can do that. Now, it, how, how do we get, get, get, get out of the, the, uh, the theater? Okay, in the first place, we have cameras there. Then we process it maybe to your agent, whoever the agent you may provide to work with us. That is where the, the, the main challenge, of, that one, don't worry. I understand the direction you're taking. Of course, it would worry anybody, but that is just inexperience. you can leave that to me because I have my old guns who can do that. For me, the only process is to extraction, packaging, and then provide to the destination I can always give you. Exactly, that, that, that is what exactly I, I, want, I want to know. Kamara. Kamara. Kamara. If you're going to be Dr. Weyombo. Dr. Weyombo. Weyombo. Si Weyombo, Weyombo. Eh! Atulaga tukyali mu programu. otidde amangu ago mukntya otidde abasajja okutanga tukyagenda mumaaso ne puroguramu tamala abadde asituse ngadduse naye tukyagenda mumaaso ne bebabikuulamu omulago amaze okufuna omulwadde we dokita wiya ne ayombo weyombo kakati tamale mirundi tukoze tute kubanga kati gwe kintu gwo kiremesa ah, president museveni rwaki tabako kyakola basajja bantu tugenda kucho gende mura kusikuli ndalage alchemba bulira tewe marsi do things like bringing in uh, chuba doctors yes we can say tetulawoza nti bonna bonna bafu we can say doctors a surgeon will not operate alone kakati agaye nti kamera tusobola ozijjako babitwalira muki mu firiigi eyajja eh, ne kafiriigi ke nabijjamu kuba katonda ga nti wena ino my patient is not to make it ayina interest yeyiyo eh, gwejja gambanga nti abadde tagenda kimakinga ikaddeyo nekintu kyaffe nakyo kati nti kyembagamba nti abiza bo baziyita mayor allegations mm. fortunately they have hired the lawyers mm. let them let us give them consinza bogera investigations ziberewo nekakati ffe ministry ya health president yaligiwugumiza yonna kuba we need a person ddepamansekitenepamugjamu kuizeditumake reforms okugoba amalwaliro bano funeral companies yes. ogagoba muki mumalwali kale bakakubire bukubizi simu but it should be optional on you ti omuntu wange ngaafudde nzinde esalira ku motoka eyange yes. nyinza omuntu alira ku boda boda uh-huh. naye si kumusanga olede handed over kampuni za funeral zive mumalwaliro abazungu babaita ba undertakers an undertaker does not have an office at a hospital which are even have coffin sellers in hospitals abasajja eh. lwaki kofini enungi tebagala giwako ttaka babagamuziise bumuli bagitwala sderafu ezo mesas tezetaaga museveni kubanga abalwadde bajja kuddukayo hmm. wemast change the theatre arrangement no patient yenna okumugaa nti bagenda mulongoosa yali badde abaze okukeberebwa badokita abasukka muomu but that one will require money to abaana magambuli gonna bagalibwewo oba bafa bwavu babufe tetugenda abantu baffe balongoseza mu malwaliro amatonotono gyetusobolaokuenyonyetta allegation zizino zijjayo kitegeeza ne doctors association yali today negundi yali today abakulu b'amalwaliro with their staff nti we are hearing a madman naye likodi yange terakangako nti byeyongera tebibaayo kugambye nti kana akatabo nababuulira nti mwekazanyiremu naye abalamuzi balina bwebiri ekibawonyeza bwe bwene kumubuzaakyo baloya bagezi eh! kuba guno guli kiriya naye banange mukulutamale tugenda kukola tutya ensi eh. eno bwonaova mu kintu mu system eno nokukola eh, anjagala kuwumuuganda tegenda kufa njagala kuwummula omulungi omulabe hgtvkuweereza mesigi yo ku simu noti mu7nobuze tamala emirundi ekibuzonayetukyakwetaawanowagamba hmm? hmm, bano bannange bagambye hmm. bannange kakati muwano mumpasente tetukuwa waliwo tivyempasente tewaliekuwa kakati ezo nzijjayo ate ezaalikozeewange siziika sikolaki mu gavumenti sirinamu mulimu no olinakyewa ndinakyewa hmm. kakati ne mukama wange neetampa nebiliyoni zange abiri yazikwata n'abagamba hmm. mwagala kumugula muzimpe hmm. kakati naye ali mu gurupu ene yagala okuu kuba naligambye tinkozewo ebintu byange bikolaki byekolera sente zabyo mm. naye zange bisinesi ezatakisi nazo baba nebazijjawo mm. namagazini yange balwanyisa nwanyisa waliwo omusajja wa sekanso musi yamutuma nayolawo obutabo bwange mm. nekye namukola okimanyi enkera yaba bodaboda ngaava mutulo yava mutulo nga yebasa esaawa munana naba bodaboda okumuyola nebamutwala eruzira nebamusibireka mu myaka etaano ekyamutimba teyakitegeera ate nenjulira ayina kufa kwata ku butabo bwange kakati ono agambye naye ago, ago amasasi gebavunaana bebakwatira ekalangala genkana ki obunene eh. wogamba nti nno abantu ana mumwenda nebasanga ah, ah. namasasi ana eh. kitegeeza nti no buli bantu kumi nababiri basangibwa basangibwa bakutte esasi limu eh, kamoge kasuekyo si eisu ah. e yange isu yange oba babakwata naana mm. gwe omubbi twewozamu Hmm. abaserikale abo abasaidde oba wabi obukadde bibiri hmm. nga baziwanudde enamba bo mu kooti batwalayo mitwalo ago kubanga yesu samount of man hmm. did you stiel oba osangiddwa nebiri walaki oyo gwolaba ebakwata ekidomola kyawalaki batwalayo mazzi obanga kikalu kiwuye kubanga omulabuzi tayina kutesenga kuki enjaga bamanyi okukwata enjaga entuufu nebatwala mu kooti enjaga ki enfuolwekyo kyettaka ayinza okwogera nti eyange eh, siye batutte mm. waliwo abasirikale abekuba amasasi mm. oli yasanga munaye kitunzi batwala ekizibi kyekifu enjaga endebe enamba nibagisigaza mm-hmm. muna agenda okujanga ekitunzi yamukuba amasasi nga yetamuwaddeeko eh, kati mulimu eyesu eh, eyo oba bakute nasatu oba nameka bayinza okugamba nti ewali enswa ewali ebyoya byensenene era webazikutte mm. bwobaga abadde masasi obaga bakutte naana gooli sapoti okubeera nago mm-hmm. kakati nze kyembagamba nze ate yosi layini yange nze layini yange egamba ti kooti y'amajejje bwemu bano abantbsigalemu magye nga yakitiibwa kakati tufune abalamuzi abaaliko mu magye balooya mm. bati nyifunza mm. nyifunza alina fist class buli wamu wonna nesimanyi kati myaka gye oyo tumukunde daluli naye musajja mugezi mm. mm. mm. yes alina masters kayiwula arotinga alina masters mulo abaana bano abato bano abamaje why don't we constitute oba muyina anticorruption court mujja kutekayo ne women court mujja kutekayo ne humanis court kaka tulina constitution court teriyo tewali mulamuzi wano yasoma constitution kakati baveeri nebekisutinga ate how can a constitution court an expert court esalawo etya case ate nemujulira ate mubatamanyi a constitution court would be final nga yesembayo but because this is tewali lawyer tewali mulamuzi yasoma constitution mm. kyembagamba tinebyokulonda twali wetulina election police yokka naye banabaido nedde ate mwana nga bayinza okufuna emirimu nga buli ggwanga erigenda okulonda libayita muyinza okubeera ne unity nga mwaba training nemuleka recordquarters hmm. nga bwaba bagenda oba mbayita buli myezi ena nebatraininga mubyokulonda ne new technic sinaki naye nga ekyo ekitongole mukiina nti election police eno police ate ekuba etya bobi waini ate akakiiko gebatongozeza ate poliisi ekuba etya poliisi inewayo amasasi kakati bobaini akaluka awedde abo bebamwadde tebaddeyo mubalakisi kakati gwe bakuba esasi bakuba lyaki kitegeeza nti mu erection tulina okubeera ne erection poliisi eriricognized nti ebikwata ku kulonda byonna oyo ye kamanda wa erection poliisi omuntu gwe bakuwadde okukuuma tali ansere ku dpc wakyalo any decision agikolako namukunguweyes election ki mm, police kakati ono agamba nti no president yoweri kaguta museveni okuggalawo ngo en ey'amaanyi gwokyogerako ki no nze mm. gavumenti ngimanyi bwekola mm. nti abasajja bano gwesoka webuuze nti ezo zabaki zabazungu ati ah, baki baamu gavumenti ngaosobola okikola gwe osobola okikola gwe olaba sente zo batikulemesa okuziyingiza mu ggwanga ngaezaabwe ziyingiramu era zaabwe era tugenda kukwatiramu wa dp tugenda kukwatiramu wagundi kakati gwebaŋambye mm. omanye oyo mutwe mutwe kibava bamunoonya banne <laughs> oyo mutwe ndi mutwe akuuma bodgun edi mutwe mm. bamukkirizanga nakuyisa mu layini ya security mm. nakuwanika ku bobi wayini bwoti emiliyoni kumi kiki yaziba lyakozeze bamulibubi mutwe mutwe basecurity bebamunonya yakalyanga yikakalikakoyowanikanga <laughs> iwa bobi wayininonoonaye waffe miliyoni kumi katonda wange kati bakamubanja mutwe kyekimubonyabonya abasecurity bamukkiriza nga nayitawo ngaakekuta yekka ngaakekuta yekka kati bali mubanange eh? <laughs> abantu eh. bakola oyogera ki ku kifo kya sabiti muzeyi eh. hmm, tibamuteekamu sabiti muzeyi nze mukwano gwange hmm. nnyo nnyo era nze nasanyuka nnya ddeyi mu magye sabiti muzeyi poliisi tagisobola mm, ayina ekisa ate muntu hihe discipline era twabeeranga naye mu state house nga bakugamba nti bwoba aziza omusango okulinda sabiiti omuwolezaamu hmm. genda akusange muki emabusu wetumufiiriddwa hmm. thisisinfactnagamba sabiiti okuva lwagenze mupoliisi namalayo emyaka emeka yalizendise nokuleka ekyalinga mupoliisi kubanga akombaininga kati byombi hmm. afunye practical mupoliisi neyamagezi very good officer mumaje mm. kakati oyo yali badde abayamba even twaite book kubanga lwanyisiza nyo ebikolwa ebikyamu ebibadde bikolwaati fe tetubamanyi tikakati nti nwana n'obutabo bwange buno mutulye banna efamiry yange njiririridde nnyo hmm. nenkwata sente nenteeka mu butabo nenkwata sente netya mu programus nenkwata sente nebampita abenalamujange ku mikolo siina bajeti siinaki tebakuwa sente ah, ah, ah. bakusasiramu kati bali bweru olwakwata sente fakitoleza bizigo biki era bana bange baŋamba nikwofiirwako ombwaki kati okutusa nina bawulidde nga boogera naye njagala mu mwezi gumu mu mwezi gumu babanja miliyoni olukaaga mwalya luli purezidenti bamuwa biliyoni zange aga naga njazimuwa ne compensation mwezi ogwo kyenjakola mujja kyewuna Ah, nawulidde abejindiabejindikambalageko nga bagamba nti nupu balese omuntu nawangula mukyalawe naye ate mukyalawe yabadde bamanyidde enakuatenzemafakokiewangebalirinyawobumukyalawe ah, yabadde ah, bamanyidde enakuyabayamba biriatiriyomu ewange mwamponyeza hmm? kubanga mbabuti bambuzako emberebe bagambye ayina emotoka ayina pikaku ayina waliwo kacheyaman kabbi kacheyaman yakabbi kabbi yali atakaganya kubba era kasajja gwe tojozi kalina omutwe gulinga gwe bapamyemu mumaaso kulinga gwe baddukanyeko kabbi gwe kaliga enfudu kekagenda nga kamugira jetabba nzira mugana nange wange obbayi babba akakasajja naye ngenda oditi ya buli lunaku era abeera ali kimubamukola bano abasajja bagala kubba sente lukozagavumenti hmm. grant yes. kuba bagenze tebamanyi tebakola ki mm. kati akacheyamaani awo kalina omutugwebapamyeko nekesiga ebizigo tekanyirira <laughs> kaliko kebapamyeko bwekaleka kabbi kafere kakatyako naye tewange mwampenyeezaate wange ah, ah, njagalayo ki temulinnyayo badabada zaffe bembaokobembaoko mulinnyayo tebakyadda ah, nabawonye omanyi nti nze nakyo lisaagala bantu mm. aiwat nze nomuntu itunyumyeki nze nsaga busaazira bantu tunyumya mhm. amorezi busy writing my books ndi mukanisa yange njikeeramu nolweggulo e, nze nkira mukanisa eberidde <laughs> ekijulidde waffe mukyaliwaliwali <laughs> basirika uh-huh. waliwo capo wano kakati waliwo lwetwambala tetwambala ebyeddiini zaffe nti omusajja wuyo omuloka alina nesimu nefumu lyange nabiki kati bweoba toze wange obirabadde ewange sagalayo bantu era nange sigenda mu bantu kakati omusajja ono gwe babadde bagenda okutta ah, eyazuula eddagala lyakokolo nesukaaliugambye hmm. sijja kwogera kyamawa ajja ndabe genda mukwatira abantu kale omulungi omulabe hg tv omusajja waffe eyavumbula eddagala lyakokolo nesukaali babadde bagenda kumutta yatozamu lukiiko lwabannamuwulira gati eh. no banange muleme kumutta ayagala kudduka mu ggwanga agende kale mm. nogwe bwoba nga olieyo walwala sukaali mm. walwala kansa ebibumba mu kifo kyobikuliramu malwaliro gali nga bwowulidde tuteekako awo abakulu bagenda bagula sibagobaayo <laughs> naye bwebanga olwadde kansa olwadde ekibumba olwadde ensigo omukulu ono abivumula ayina eddagala awonyeza ddala va nti aweezako awonyeza ddala kati nga tebannamutta kansooke nkuwa enamba eno mukubire ku nooti musanvu nooti emu munana musanvu musanvu emu kumi na mukaaga noti musanvu noti emu munana musanvu musanvu emu kumi na mukaaga ogendeyo nga tebanamutobe banamuta nga tonnawonagomanyibadenkubuulira mm. nti omusajja yajja wano nga mujamani natungira abamaje baffe abakubwalandimayinize naki mm. natandika emulago projekiti yakukola amagulu okugulu kugula okaddeo yali abutuliseza ku mitwalo ataano bamukuba esasi ne bamutta ba tunaalyawo omusajja bamutta omujama yali mulago ngaakola amagulu mu kifo kya miriyoni satu agatundaaga mitwalo ataano eh. bamubatula esasi naye baani abakuliyo <laughs> baani ababirimu ba baani abakifunamu eh! kate gaddayo ku satu gaddayo ku miriyoni eh! yavaawo yavaawo kati nono bajja kumutta naye yongera muyamba Eh. oyo mutiyambire mutiyambire mereme mutta nze nomuwa akuuma naye nemuteeka ku setira eti yange nze emotoka yange eri ku setira iti ewaka ewange ndi ku gundi nze nkulabire emita ngezi <laughs> okuva ku kakomeranga tanatuuka omusajja ono kasasa dokita eh. ali azamanyiza abantu bangi eh. abamuyambako natabasasula sente nze nali simumanyi kasasa yajja ewange nemugira yenyondo kasasa ekyamunyingiza ekyanyiika kasasa ettaka lyemunyola oba alifunyemu sentemeeryemutungu yajja nagamba ntiyagala obukadde obwo omwana namugamba oyagala bumeka obuwumbi butanobuwumbi butano eh. neyeteraku akakaaga sente nazigoba nazijjayo kasasa bwamala ozifuna neyekweka omwana namwekwekaaamba nti okasasa mwabaganda hmm. yali babbi nenze tayinza kunsi yayola kasasa <laughs> namwitikka bwaki <laughs> namuyingiza banka <laughs> ne ek 47 hmm. yajayo olusanvu nalimujjusayo mulimu enyini uh-huh. omwana nazayo ek 47 nesente ze nazikuba mu motoka naye kasasa ayina mutabani woyo kiwanukaonoyokatino hmm, eh, eh, eh, ezigenda ezigabagana nokuwunga yawunga hmm. ayita kasasa kojawo bafanagana bona balyake kakati nga omukomonwelesi omugenzi mulwana nga atula wano hmm. president nga atula wano nga kiwanuka yetuza wano babagamba president tigwanga lyabaana balionoyo Hmm. tikiki omwana yatutte musajja omukulu mu bbanga namugjako sente tebogera nti yateekako ki omukono sente ze yasaba zeyasaba ono mwana yona yasaba biliyoni tano nasaba hmm. mukaaga nazo nazo nga kasita ayagala azibbe kati pulezidenti olwatuuka nagamba amiria konomi dokita kasasa yajja mu state house nekikapo nga mulimu n'amayumba mhm. ngaakanga museveni nga tamanyi tikasasa <laughs> mufere nalagira bazimuddize mhm. zebamugjako mhm. yalagira bazimuddize omwana nebamugoba kumuumbnomufere awedde eh, kakati mba ndi awo ngaoliwamuleese enyondo yange natwala kasasa emisinde gwagwabwaddawo nomusajja wewakiso omusajja amuleeta wewakiso ayina faamu nene nnyo alimwakisomo bwainafa munene nyo bamwitani nabatwala emisinde nga bwebagwa bwebasitukabwebasitukaanti era nga yakozesa takuwa yetasasula naye nza nti anti bano kyebava babatula bano bano mwemulaba abantu bangi abafudde mm. wa nti balowooza balina akamiro tibebokka tinganze ewaffe mu offisi baali bayisawo five billion bwebamala oh, oziyisawo eh, mbu bantwale kasasiro okumanya abasajjaomulenzi mujozi waite enaku ezi nebampereza mesagi mbubampise mu meeting mhm. ntule nammwe eh? sente zimaze okuyitawo jyaddusa agenza akuzebizi mwampona nolibakbaka omumutiremu <laughs> five billion mumuzitutte bwemuziyalo ye bwamala okufuna nti gweyagala ennyo sente fe tetuzagalaebala ennyo nolinjosimanyi ewaffe mu offisi mu new vision tutaddeyo omulimu nona tubukunde ya mugamba hmm. milliyoni ataano nolinjo kolamukaenyondo baali giwuliridde bugoloobi ate mala gigezesamu <laughs> singa kali <laughs> sirongoeringa nvumuulo ono mutani wakajijoni eh? fulakatumwebaze eh? ayikanijevu mirundi ejoba endemeja sente nalinjagala abakazi bange bantasa nnyo nalinjagala nangerere amintroducingnalimutiddewo singa bafu because why do you believe nti gweyagala nnyo sente and after humiliating me we can work together kunsi mukabuli nzokimanyi nti abaana bo maze emyaka mukaga sibalabangako physically eh? i avoid wetheyare I don't go to national functions. I don't believe in going to state house. In fact, the word state house or okay, house invokes anger in my, in my head. Kuba nzijukira ki? Ojjukira bikyamu eh, byereere. Naye ate nasanyuse nnyo nti president meeting esawa zeekituusizaamu zeyatuuse eyange bahumiliatinga naye yabahumiliatinze mukwate ekiwandiiko kino mu kitwali emirundi ya kisayiningi ndyoke nkisome ndyoke nkisome nakalema yate abaddewo naye dayana yabaddewo those were fighting him katonda yabasasudde nti nze tuyinza okuddamu kubanga mm. mwe mwe bakristianis mweabasomye nnyo mm. fe waffe mu ddiini zaffe ziri totwalayo kajanja mm. bwogamba nti omukazi gwe onkoze kino tolidda teribaayo omusajja yenna akuwasa nakomawo hmm. nomudya nawofa hmm. kuba tewejjamu hmm. kagatize bwe mmala okgenda nobusungu bwange neŋama nti abo siriddamu infact balina sente zebabadde bacontributinga nembaga nti ezaabo bweziberamu sizitwala compensation nafiiru naye abo tebateekamu kubanga ate bo nabawabiramu kategole endala sikwate ku kikumi kyabo tetuyinza kwekwata mungalo kati obujoozi obwo obwokulowooza nti gusebo bwokwata 5 billion nodduka yonadduka yalina amafactory alinaki yenadduka 5 billion yenadduka nagula ebizimbe nebasa mirundi bakanyugeka mm, kukasasiro siri linnyayo anaalinnyayo nkaddi ah. naganayo naganayo sijogebwa bwente mude munjoge eh, eh, kadakanemakaka ajagendayo kali jangu ntwaleo kasasa bwamala okozesa nga yadduka ate omuntu amusasira olwobukadde eh, nayenga tategera nti mufeabo ku nsi mukabuli ne muggulu ono kisa kyentebe agambye nti why that when the cifo uh, out that dgf was to be closed they responded by stopping mama award uh, and initial uh, and ceremony initial ceremony government used 5 billion to it coming a eh, drop it coming uh drop it's coming kisache ntebe eh, ekyo kyonna ne bamwala banga gundi kakagombya hmm. kakakaina omuntu gulinga biriŋŋanya eyalemala <laughs> nembaga oyo lagaddi hmm. kiwanda hmm. bonna baali bagoba sente za gundi mama wat era hmm. anzirimu mumanyi anzirimu eyekukumye bwati mumanyi bazirya bulijjo nkugambye teriyo kintu kiri originatinga mu paris eh, yekukuma bwati neyekukuma ah, ah, ah. tewali gwe baleeta bakuba nadule baleeta kiwanda abamuntu waabwe but wat pazzlesm ekikutegeeza nti bamaanyi nnyo nti hajati mukwaya bwe yayingira mu minisitule ya jenda n'atambula mu buwala bwa discovery ngaebintu bamugjamu omusajja bigirimaani eyali atandiko ne youth livelihood mm. bamugjamu mm. ono gundi minisita wa justice egundi ka muntu eyatuukiddwako biba kuntumya ebyo n'atababulya n'abulya president yagudde mu kalulu yaveri powerful okujjaku kyendabasekeredde bulijjo lukutana yabawereza emisango bamukuby akalu kati agende abawereze yendowooza yabwe mbuyajaabawerezeatayinza obujozi obwo mubuveeko abalokole conduct yourself as balokole if this is how barokole people behave abarokole binareba mu state house mm. i don't want to be a murokole ah, okay. kale omulungi omulabi wa ethics program ya fe etale na kola lwe tibitambude nafe kwetu zaga banyafe banyiga nyo nga mutujozi nafaka mati kampuni kampuni kampuni kampuni yona tebatukulanga kumu ngumu tibakapenta batu banje kampuni yona yagala okuteka sente ngaba nabamu mbibagala nebanyafe batu wakala nabwe banyiga ojja kunkubira musimu not musambu not tano